ireng durung mesti reget putih durung mesti resik sugih durung mesti lemu miskin durung mesti huru mulo yen durung ngerti kang sebenarnya ojo gampang nguruti prasangka